Allora, il cambio tuta, per rispondere, vado in ordine come sono state fatte. Eh, noi abbiamo 10 minuti e puoi scegliere se farli a ah, smontare o cioè a attaccare o smontare. Sono 10 minuti però complessivi. Ma non avete chiesto in due? No, no, sono 10 minuti perché siamo riusciti a ottenere quello per il momento. E la cosa incredibile è che tra l'altro eh, sono, sono eh, tanti lavoratori sono riusciti a ottenere l'impervertenza legale, non da noi, in altre aziende del sindacato non esce il muore eh, attraverso gli accordi, quindi hai la contraddizione che un giudice borghese ti dai 10 minuti che il sindacato eh, nemmeno, eh, nemmeno, chiede. E, e, sì, sono una, la timbratura 10 minuti prima in linea, cioè tu timbri 10 minuti prima della telefono. Se tu quindi timbri un minuto in ritardo sei considerato in ritardo sul posto di lavoro? In entrata sì, con il comporto tecnico, con il comporto tecnico, la timbratura sì, la timbratura sì, poi se tu timbri e ti presenti 10 minuti dopo, dici che hai usato il tempo di tutta all'inizio, ah. quello è un altro discorso. Però canonicamente si mette alla fine 10 minuti di tempo di tutta per fare la doccia, si timbra in linea 10 minuti prima, se c'è un corrispondente tecnicamente. Sul collettivo di fabbrica e delegati di reparto. Il collettivo di fabbrica attualmente è eh, un, um, un organismo informale e tale rimarrà di solito lo riuniamo o il sabato, perché lavorando su turni da lunedì e venerdì, se io libero la sera mi collega no, quando lo vogliamo venire in plenaria, ma è stato a, a, una, diciamo, a una, fine del collettivo di fabbrica che doveva elaborare il contratto integrativo, se no quando lo riuniamo spezzettato lo riuniamo alla fine di ogni turno in azienda, abbiamo una stretta sindacale interna allo stabilimento che abbiamo fatto riconoscere, cui a proposito di quanto siano importanti i simboli in mezzo allo stabilimento, c'è la riunione del FAM, le famose, c'è la sala del FAM, le famose riunioni e poi c'è la saletta sindacale di rivista e con tutte le sue vetrate trasparenti, le sue bandiere che si possono vedere eh, dal, dall'esterno e lo riuniamo lì e quello è un organismo informale, di solito si fermano tra i 10-12 lavoratori per turno, ma per noi arrivare a 30-40 lavoratori serve poi soprattutto a preparare le assemblee di stabilimento che come ogni lavoratore sa sono o rare nella stragrande maggioranza degli, degli stabilimenti oppure di solito sono di un'ora dove se viene il funzionario sindacale ti occupa 40 minuti a parlare di un diverso mondo e soprattutto eh, quello che abbiamo verificato ma credo sia la normalità è che ovviamente questa società che tu abbia fatto il liceo, l'università o l'istituto tecnico non ti abitua all'idea che tu possa prendere il destino nelle tue mani, intervenire sulle tue condizioni di lavoro, dire la tua. Quindi anche la, il diritto di assemblea che è sacrosanto e che tra l'altro ovviamente cercheranno di togliere una serie di luoghi di lavoro, lo stanno togliendo di fatto, ehm, impedendo ai lavoratori di riunirsi insieme per ragioni eh, di magari servizi essenziali eccetera, però evidentemente è formale quando tu eh, disabitui costantemente il, lavoratore, qualsiasi soggetto sociale oppresso al ragionamento, non è che poi improvvisamente metti di fronte ai lavoratori a un'assemblea e viene fuori la discussione. Quindi il collettivo di fabbrica ha un, organismo intermedio tra il consiglio di fabbrica e i lavoratori, ci serve cosa? A preparare la discussione, a tenere il corso dei lavoratori, a capire che cosa si muove e a preparare meglio le, eh, le assemblee eh, plenarie. I delegati di reparto non sono riconosciuti, vorremmo che fossero riconosciuti che è la richiesta che eh, proveremo, proveremo a, eh, a, fare eh, con delle ore ovviamente riconosciute dall'azienda. Quindi se si discute di un determinato reparto possono venire il delegato del reparto a parlare con, con noi. Alla fine non è niente di diverso dalla struttura che l'azienda si dà in maniera speculare, perché poi per ogni reparto c'è il capo, c'è il capetto, specializzato e così via, è una struttura gerarchica che l'azienda eh, si dà e proveremo a chiedere un rappresentante dei lavoratori eh, per la sicurezza aggiuntivo, quelli che già ci sono riconosciuti. Questo perché eh, eh, la sicurezza nel luogo di lavoro è un capitolo enorme, devastante, che se non lo fai, eh, se non lo fai le aziende ovviamente se ne approfittano, se lo fai ti prende una quantità di tempo incredibile perché è una guerriglia eh, continua, perché ovviamente la sicurezza sul luogo di lavoro non è semplicemente dire guarda la legge dice questo, la legge dice quest'altro, ma è un conflitto anche a volte banalmente per far venire fuori la verità. Eh, determinare che cosa sul luogo di lavoro ti fa male o non ti fa male, eh, non esisterà mai il tecnico che viene ti dice oh sì guarda questo ti fa male, questo non ti fa male. Tendenzialmente tutto ciò che oggi noi sappiamo che fa male sul luogo di lavoro è il risultato di un conflitto, un conflitto portato avanti in alcuni casi da eh, compagni che hanno studiato, che magari in quanto tecnici sono riusciti ad arrivare a delle conclusioni, o banalmente dal lavoratore che doveva iniziare a dimostrare che una cosa faceva male. Dimostrare che una cosa fa male non è così, così eh, semplice. L'amianto non faceva male un tempo, mm, si è dovuto lottare per affermare che fa male e ancora oggi in realtà il collegamento tra le morti di amianto e l'amianto non viene riconosciuto dal punto di vista legale, i movimenti produttivi non fanno male, le aziende hanno le loro, le loro curve, dicono che la gente invecchia e quindi il dolore in quella spalla è perché sei diventato vecchio, quindi non è una cosa mh, così banale e non te lo riconoscono nemmeno se tanti lavoratori si mangiano perché è, è appunto quanti dei miei colleghi muoiono pochi mesi dopo la pensione? Boh, c'è una statistica, c'è qualcuno che la tiene? No, non c'è nessuno dobbiamo essere noi che a un certo punto lotteremo per questo, perché altrimenti noi non sappiamo effettivamente che cosa fa male, che cosa non fa male. Voi immaginatevi il livello di complessità che c'è in un'azienda eh, e che ancora di più ci sarà con le nuove tecnologie, eccetera, eh, chi lo dovrebbe monitorare? In questo Stato che non ci rappresenta politicamente, un sistema sanitario allo sbando, le assicurazioni sanitarie private che stanno cercando di far diventare qua, come in tutto il resto del mondo capitalistico, la base per la salute. A proposito, una cosa che ci spiegava un collega di, di, di, di di Livorno e dell'USB che stanno, su cui stanno facendo anche loro lavoro sul controllo a distanza è che negli Stati Uniti l'algoritmo che ti controlla sul lavoro dal punto di vista produttivo viene poi passato in termini di infortuni e di efficienza alle assicurazioni sanitarie private che ti fanno stringere, che sanno quindi se tu sei portato ad avere degli infortuni, quanto ti ammali, in base a quello ti regolano il, il, il eh, quanto il premio, esatto, non mi viene il termine, a proposito di futuro distopico di controllo e di controllo totale. Questa è, è, già realtà. Se poi fanno come in Svezia che si fanno mettere il microchip sotto pelle, tu hai fatto bingo e sei potenzialmente eh, sotto controllo da veramente, un tempo si diceva nel caso del welfare state dalla culla alla tomba, ecco, in questo caso il, il controllo da, dalla culla alla tomba di, tuo, eh, di ogni tuo eh, aspetto. Tra l'altro, vabbè, non, non, non, rispondo alla domanda, ma non l'ho detto prima, questa questione industria 4.0 si lega anche alla discussione sul famoso reddito di cittadinanza. Eh, perché? Eh, perché vabbè, qua in Italia questa discussione è stata articolata al Movimento 5 Stelle in maniera molto provinciale, ma questa discussione la stanno facendo tutti i vari guru eh, del, del, della nuova frontiera, Elon Musk, eh, Zuckerberg, eccetera, eccetera perché ovviamente loro che cosa vogliono illudere? Che siccome ci sarà la disoccupazione tecnologica, allora dovremo dare un reddito di cittadinanza. Eh, tra l'altro significativamente non lo chiamano salario minimo garantito che è, eh, richiamerebbe un altro tipo di rivendicazione al movimento dei lavoratori e non lo chiamano nemmeno sussidio di disoccupazione, reddito di cittadinanza. Dentro questo concetto già c'è eh, qualcosa di nuovo perché io sapevo che in uno Stato liberale, eh, non sto parlando del mio modello di Stato, se tu contribuisci alla, alla, alla tassazione pagando le tasse, ricevi in cambio dei servizi. Il reddito di cittadinanza, anche nella proposta dei 5 Stelle, invece lo dice il termine, è chi è cittadino, cioè chi ha la cittadinanza. Nel caso di un paese come gli Stati Uniti, come il nostro, eccetera, vuol dire che se tu, per esempio, sei un immigrato che paga le tasse, non solo non le rivedrai mai perché i soldi andranno all'Inps, se tu nel tuo paese non li avrai mai, ma non potrai avere nemmeno il sussidio di disoccupazione quando tu perdi il posto di lavoro perché non sei cittadino di cittadinanza. È un'idea non medievale, è un'idea che è ancora prima, un'idea la si ritrova nell'antica Roma, in cui la urbe aveva i cittadini che ovviamente essendoci gli schiavi, non c'erano gli uomini ma c'erano gli schiavi, prendevano un, un, reddito in quanto erano cittadini romani, non dovevano fare nient'altro. Ovviamente non è che se la spassassero bene, era un sottoproletariato tenuto in vita con i giochi del circo e questa, e questa roba buttata, e questa roba buttata, questa roba buttata, buttata lì. E, sono a discutere di questo e ovviamente non lo applicheranno perché non hanno i soldi per farlo su, su grande scala, ma questo reddito di cittadinanza non ha niente a che vedere con quel salario minimo garantito che si chiedeva negli anni 70 per i disoccupati che serviva a ridurre la competizione tra lavoratore e disoccupato, per cui tu non, venivi, non mi venivi a prendere il lavoro per meno soldi perché non ti conveniva, perché andavi sotto il salario minimo garantito, questa era l'idea, ma è qualcosa che serve, come tutta la partita degli ammortizzatori sociali, a rendere ancora più accettabile la perdita del posto di lavoro. Ehm, l'enorme quantità di soldi che hanno buttato sugli ammortizzatori sociali che ora vogliono togliere, però avanzano questi dei, dei vari redditi di cittadinanza, in realtà non servono a farti vivere meglio, ma a farti perdere meglio il posto di lavoro. Io ho vissuto in settori tipo eh, la moda, che è un settore che ha tirato tantissimo in Italia del lusso negli ultimi anni, almeno nel, a Firenze dove è presente, e i salari erano così bassi eh, che quando perdevi il posto di lavoro dici vabbè ma io compro la benzina e quanto devo lavorare per venire qui, prendo di Nasco 800, risparmio stando a casa e aspetto la prossima stagionalità, quindi perché devo attaccarmi a questo posto di lavoro e lottare per questo? E eh, arrivare al punto che eri quasi sollevato, perché per i ritmi che c'erano, per i bassi salari, eccetera, quando ti lasciamo a casa, perché tanto il mercato tira, oggi vado via da Ferragamo, mi riprende Gucci, dopo Gucci tanto se non rompo le palle si passano la parola, ti facevi tutto il polo del lusso tra un punto e l'altro con soldi pubblici, in realtà ti eh, stavi a casa e ti riposavi un po', e ecco, questo è il modello, e ovviamente è un modello che non funziona non solo perché è, è, è svalorizzante, deprimente, ma perché poi l'asticella si abbassa sempre di più, perché se tu allora ritieni, ti rilassi a stare a casa con un NASPI da 800, la prossima volta ti do 900 di stipendi e 700 di NASPI e il meccanismo di reddito di cittadinanza dei 5 Stelle, tra l'altro, contiene esattamente questo, perché tu ogni volta non puoi rifiutare, mi sembra, non potresti rifiutare un posto di lavoro all'80% del precedente posto di lavoro, però la, la volta dopo sarà l'80% dell'80% e così, e così via. Comunque, chiusa la parentesi, però anche questo è legato alla 4.0 o almeno la discussione nella loro, nella loro testa. E eh, è di concentramento. No? Sorridevo mentre si diceva questo perché è correttissimo. Eh, eh, sorridevo a quello che potrebbe pensare sentendo questa nostra discussione un freelance, un libro professionista, un designer, un tecnologo, eccetera, che lavorano oggi in queste aziende eh, dove c'è la sala relax, il miliardino, questi, questi comunisti che cazzo cosa vogliono dire campo di concentramento, qua si sta benissimo. Poi vai a vedere prendono molto meno di me, dell'operaiaccio metalmeccanico, eh, non hanno nessun tipo di diritto, il contratto non sanno nemmeno più cos'è, sono dei finti dipendenti perché magari sono tutti liberi professionisti e addirittura si devono pagare magari la postazione eh, di, eh, di, lavoro. Noi a queste nuove figure, nuove si fa per dire, glielo dobbiamo dire, cioè siete degli sfigati, state malissimo avete, eh, ci avete, la schiena rotta, distrutta, stare al computer, veramente io sono alimentato in confronto, sto, sto come, come, un pascià e anche questo è il risultato di una, di una propaganda del, del, capitale. Addirittura quando vai su questi nuovi lavori, che sono lavori dipendenti in tutto e per tutto, cioè la discussione che c'è lì dentro tra i lavori creativi eh, ha il biliardino, però eh, sì ma se io lavoro voglio essere pagato, perché sarete maggioranza, lavorano uno, o due anni gratis. Ci sono le campagne per non lavorare gratis. Hai questi ultra pagati, acculturati, eccetera, e li vedo passare in azienda e fanno le campagne dove dopo un po' si rendono conto che effettivamente non sarebbe lavorare gratis. Questo è il livello a cui ci riduce il capitale, per cui non c'è nessuna corrispondenza tra la pesantezza del lavoro, eccetera, tra il lavoro creativo e non creativo e le tue condizioni eh, di vita, non, non ce n'è nessuna se gli dai un, un dito si prenderanno tutto che tu faccia il grafico, che tu faccia eh, l'operaio eh, metalmeccanico. Eh, PDR, sgravi fiscali, sì, premio di risultato, premio di produttività è legato a una serie di fattori formali eh, che servono anche a dividere i lavoratori. Poi lo sappiamo noi, lo sanno le aziende, lo sanno tutti che la produttività dipende da scelte molto più gigantesche, però ti fanno pensare che il collega che fa uno scatto è, è un tuo nemico perché non ti farà prendere il premio di risultato. Eh, dopodiché, da che mondo a che mondo, mm, chiunque va a contrattare il premio di risultato sa che è un accordo politico, perché alla fine cioè, le aziende buttano pressione su una serie di cose in cui cercano di darti sempre meno, ma ehm, non funziona così. Abbiamo un premio di risultato che per 800 euro è fisso e l'altro non è fisso, ma è fisso nel senso l'azienda è andata bene, sì, ha lasciato questo. Non c'è molta, non molta, non molta eh, discussione perché rifiutiamo questo, eh, questo tipo di, di, discussione. E sugli sgravi fiscali, eh, se lo Stato nell'ideologia comune fosse, come diceva un tempo la res pubblica, la cosa di tutti, ovviamente avrebbe un comportamento piuttosto irrazionale questo Stato, perché, lo dicevo, da sgravi fiscali per costruire macchinari che distruggono posti di lavoro, da sgravi fiscali per costruire macchinari senza chiedere nemmeno alle aziende la garanzia che quei macchinari rimarranno in Italia, tanto per dirne eh, tanto per dirne una, da sgravi fiscali sulla parte variabile del primo risultato, cioè quella che ti spinge a lavorare di più, da sgravi fiscali sugli straordinari in, in uno stato di disoccupazione, quando in realtà dovresti fare il, il contrario. Diminuisce la tassazione sulle multinazionali, perché dalla crisi oggi le multinazionali hanno visto ridursi il carico fiscale del 9% e si potrebbe continuare così. Questa apparente irrazionalità non è nient'altro che un po' riflesso, lo accennavi tu stesso, del fatto che la politica, lo Stato non è in mano nostra, ma in mano alla classe che domina eh, in maniera che domina l'economia e quindi di conseguenza domina tutta la società e anche l'istruzione, l'ideologia a cui eh, vieni abituato. E quindi è chiaro, eh, giustamente, eh, coniugava meglio la mia battuta sulle chiavi della fabbrica ma è chiaro che le chiavi della fabbrica, per averle, devi avere le chiavi della società, per avere quelle società ti devi scontrare diciamo, con questo potere politico, con questo Stato e per farlo hai bisogno di un'organizzazione eh, politica rivoluzionaria, di strategie per costruire, per come fa parte di tutta una discussione che ognuno di voi mi auguro approfondisca poi prendendo contatto con, con, con, con i compagni. Perché l'operaio vota Lega? Perché l'operaio vota 5 Stelle? Eh, ma eh, io mh, mm, posso, aver, posso aver litigato tante volte con colleghi, non colleghi, eccetera, ma una cosa non, non ho mai pensato, non penserò mai, eh, che l'umanità sia nella, nella variante diciamo, della classe che si oppone a noi, sia della nostra classe sia stupida, io non lo penso. Eh, e, e tantomeno lo penso dei, dei, lavoratori, che si muovono in base a una logica ben precisa. Il punto è eh, capire questa, questa logica. Eh, dopo vent'anni di centrosinistra e centrodestra eh, completamente uguali, si sveglia uno e dice post ideologico la società, non siamo né di destra né di sinistra, ma eh, questo corrisponde a quello che a livello di massa hanno visto le persone. Ehm, c'è stata una campagna, eh, l'idea per esempio della casta, no? l'idea del fatto che il potere politico sia opposto a noi sia un'altra cosa, beh, eh, a livello istintivo è corretto, perché il potere politico si oppone a noi e noi non abbiamo nessun tipo di fiducia in quella che è l'attuale personale politico eh, parlamentare. Il problema è che non essendo questo stato coniugato dal punto di vista di classe, ovviamente è stato intercettato da forze che antisistema non sono. Il razzismo, la guerra del lavoratore contro povero contro il lavoratore più povero, sorge nella misura in cui eh, viene meno la guerra collettiva dei lavoratori contro chi gli sta, li sta minando. Quello che i riformisti non capiscono è che queste ideologie reazionarie sono colpa delle loro ideologie finto eh, progressiste, perché per esempio eh, se tu pensi in una società come è questa attuale, che è una società dove vige la legge della giungla e dove appunto sei attaccato al mutuo, a perdere il posto di lavoro, dove ti viene inculcata la paura di qualsiasi cosa fai, la paura del padrone, la paura del caporeparto, la paura della banca, eccetera, quando a un certo punto arriva un lavoratore da un altro paese e dire no, ma solidarietà, noi facciamo solidarietà e di dire solo quello e non di dire che quel lavoratore come te è uno sfruttato quindi vi dovete unire e cambiare questa società, se pensi di dire solo la caritatevole solidarietà è evidente che a un certo punto sorgerà il razzismo e verrai, e verrai spazzato via. L'idea del mutualismo. L'idea del mutualismo corrisponde a un'idea di solidarietà e a un'idea eh, di eh, ricreare una comunità tra lavoratori e così è nato il mutualismo. Eh, in astratto noi non siamo contrari alle forme di mutualismo. Il problema è che il mutualismo, come tutti gli strumenti, o si accoda degli strumenti di lotta o può accodarsi a degli strumenti di mantenimento dell'esistente. E infatti con il dualismo è successo questo. Eh, provo a spiegarmi. Eh, se io faccio una cassa di resistenza con i miei colleghi, come abbiamo in azienda una cassa di resistenza, che mi serve ad attutire gli scioperi, eccetera, io sto facendo una forma di mutualismo che mi serve a un obiettivo. Eh, se io ehm, faccio per esempio un aiuto ai lavoratori poveri che perdono il posto di lavoro tipo Caritas, sto sempre in ultima analisi dando una mano, però il problema è che da una parte ho una forma che si collega a un'azione di lotta, dall'altra parte è una forma che eh, in ultima analisi finisce per escludere quella lotta, perché ti sembra di dare una soluzione a quel problema che soluzione, che soluzione eh, non è. Il mutualismo storicamente è stato utilizzato da forze reazionarie di destra, da forze integraliste religiose, da forze rivoluzionarie in alcuni, in alcuni, in alcuni momenti. Eh, dipende sempre quali forme e come si coniugano eh, alla, alla, alla, lotta. Eh, anche perché eh, il problema dell'assistenza mutualistica oggi ancora di più se lo stanno ponendo i padroni. Cioè ti tolgo il diritto alla, alla